作为鹅厂用以抵抗《青春有你》系列的大型选秀节目，《创造营》可以说成功接过了国语 Idol 的第二把交椅。虽然每次都被 AK 在时间上占据先机，但凭借基础流量，依然能够轻松掀起热议。周深加盟《创造营2021》基本可以实锤。近日有大量媒体曝光了首期导师阵容，其中包括周震南、宁静、周深等顶级唱将。 而作为刚刚拿下多项大奖的超级新生代，周深果不其然又成了广大网友热议的焦点，相关话题甚至快要超过主咖导师了。了解情况的朋友应该都知道，随着周深的飞速发展，这几年他彻底成为了各类音综的宠儿，几乎每次有新节目消息曝光，周深都是你你要嘉宾里必不可少的名字。 虽然有点挂羊头卖狗肉的嫌疑，但是从中也不难看出周深的号召力。主办方自然是清楚这一点，才会不断消费周深。但是可能所有人都没想到，鹅厂这回不声不响直接把周深请走了。如果不是有工作人员爆料，大家甚至都不知道周深会和《创造营两千零二十一》扯上关系。据悉，周深当众飙了一段海豚音。 不仅技惊四座，甚至还引发了小规模骚动，可以想象场面一定非常惊人。就是不知道会不会被剪进正片里。不过相信节目组为了收视率考虑，应该是不会放过周深这段海豚音的。大家可以提前期待一下。从中国好声音到现在的创造营两千零二十一，不得不说周深这个发展速度实在是太惊人了。 他这两年简直就像是开了挂一样，而越来越红的同时，外界也或多或少出现了一些争议，尤其是频繁跨界参加综艺，以及各种话题的热搜霸榜，都被质疑存在过度营销。如今周深加盟《创造营四，恐怕难免也会引起一些负面看法。但还是那句话，粉丝们一定要保持理智的思考。 周深加盟 Idol 类节目，说到底肯定利大于弊。虽然华语乐坛里实力派是最硬的一个板块，但是在这个流量至上的年代，恐怕没有人能完全放弃营销热度。周深固然很有才华，甚至拿下了年度最受欢迎的大奖，但是后续想要打破更多次元壁，出席一档 Idol 类选秀是最好也最快的选择。 毕竟这是内娱流量最大的一个圈子，所以纵使会遭非议，但创造营四仍然是周深更进一步的最优选。相信等到节目播出，以周深的性格和实力，一定能够打消所有质疑。最后，看惯了小鲜肉的秀粉们，一位天籁之音即将向你们伸出魔爪，请做好被圈粉的准备。你期待周深的创造营吗？对了。 也别忘了订阅我的频道哦，我们下期见。